FAWC-nya S80. Tiru Avanza Xenia jadi SUV laris manis, populer di India dan Pakistan dan apakah masuk Indonesia? Sahabat Kar 2, kali ini saya akan memberikan bocoran sedikit tentang mobil buatan China yang mengkloning mobil Avanza dan Xenia di Indonesia, dengan harga koma, 80 jutaan. Check it out keys bleeding from the words I spit So sharp, so freezing, so cold Behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Bicara industri otomotif memang tidak ada matinya di China. Dari sepeda motor hingga gadget yang lagi jadi fenomena, yaitu iPad bisa diciplak, tapi kali ini yang bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya yang ditiru adalah mobil sejuta umat kita, Avanza dan Xenia. Eits, jangan diremehkan dulu, karena pembuat mobil itu adalah First Mobile Tower FAW, sebuah perusahaan yang sudah memiliki nama besar di negeri tirai bambu. yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't buy at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason FAW bekerja sama dengan Volkswagen dan General Motors. Selain itu, FAW menggandeng Toyota untuk memproduksi Avanza untuk pasar China. Dengan pengalaman memproduksi Avanza di Indonesia, FAW membuat senya S80. Berbeda dengan Avanza Xenia yang murni MPV, mobil ini dipersenjatai kaki 4x4, alias berkemampuan off-road. Segmen pasarnya memang membidik konsumen yang menginginkan SUV ringan. from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I got eyes in the back of my head, I'm seeing Take me for granted and you know I'm leaving I'ma take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crowd from seeing to believing trees bleeding from the words I spit So sharp, so freezing, so cold Behold, frostbite, they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need Juga berbeda dari penggerak empat roda, C-nya S80 juga memiliki ciri khas tersendiri, seperti fender seperti SUV, grille dan lampu belakang juga berbeda, lampu depan yang sudah menggunakan proyektor layaknya mobil high-end menarik, Mobil ini memang secara teknis lebih tinggi dari Avanza Xenia. Joknya dilapisi kulit, perangkat utama hanyalah layar dua sentuhan. Always be in my feelings, I'ma be fine else to be with it I live life for the fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time, and I'll soon be with it I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon Sedangkan K3VE 1.3L dan 3SZV mesin 1500 cm3 menggunakan mesin yang sama dengan Avanza Xenia. Wah ini bisa jadi inspirasi bagi para pemilik Avanza Xenia yang menginginkan SUV mirip Livina X-Gear. Demikian sekilas informasi tentang FAWC-nya S80. Tiru Avanza Xenia jadi SUV laris manis, populer di India dan Pakistan dan apakah masuk Indonesia? Untuk review spesifikasi lengkapnya akan kami bahas pada video berikutnya. Salam car 2 Channel. so cold Behold, frostbite they feeling I could tear you apart or I could go heal them Don't believe in fate, don't believe in ceilings I just need a taste and my mind starts peeling I don't pace myself, I grind on kneeling Got lust for change, I just love the feeling uh. I ain't gonna give up Got too little time, I'ma live my feelings, I'ma be fine Need time and I'll soon be winning I live life for the fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't buy at night, I be in my feelings I'ma be fine, need time and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens